Oh! Ich kann den Scheiß irgendjemand am Schluss zusammenschneiden. Hat irgendjemand der, der, der Willi geklopft? Ja, ich glaube schon. Ja, schön. Dann steht er wieder. <laughs> das ist ein Scheißspiel, ey. Mann, nein, Mann. Lokito, merci vielmal, merci vielmal. Gofferdami, ey. Ah, so, was muss ich jetzt aufwerten? Ah, shit. Ja, voll. Ich kann Lesungen machen.